аңсағаным бірінші бөлім аңсағанның әке-шешесі түйде құрдас бір сыныпта оқып бірге жұмыс жасап жүріп жастары отыздан аса бірақ үйленген екен он жыл ішінде анасы төрт құрсақ көтергенмен бойына бала тоқтамай түсік тастай беріпті сондықтан анасы тағы да аяғы ауырлаған сезгеннен ауруханаға сақтануға жатып сегіз айдан соң қолына құндақтаулы сәбиін көтеріп бірақ шығыпты бүкіл әулет ауыл болып қуанып нәрестенің атын аңсаған деп қойып жасы қырықтан асқанда аман-есен бауырына басқан балапанына арнап әкесі ұлан-асыр той жасап тасаттық берсе анасы алладан жалбарынып жүріп көрген қызының үстінен шыбын ұшырмауға тырысып бар қалағанын жасап қалған өмірін осы қызына арнауды жөн көріп жұмыстан шығып үйде отырып қалған екен ата-анасының көптен күткен ерекше аңсаған сәбиі болғандықтан өмір есігін ашқаннан бар қалағаны алдынан сұрамай-ақ табылып елде жоқты бірінші киіп бар жақсыны үріп-ішіп жеп айтқанының сол сәтте орындала қалғанын қалыпты жағдай санап үйренген аңсаған тым ерке еді өткен ғасырдың жетпісінші жылдарының басында дүниеге келген ол жоқшылықтың не екенін білмей өсті ол кезде адамдардың қолдар жете бермеген заттар жұмбақ түрде бұлардың үйінде пайда бола қалатын әсіресе ауылдарындағы ең алғашқы әдемі жеңіл көлікті тізгіндеп келген әкесі алдыңғы орындыққа аңсағанды отырғызып бейпілдетіп ауылды бір алып келген сәті жасы төрттен енді асқан қыздың сәби жүрегінде мәңгі жазылып қалған еді әкесі қайдан әкелетінін кім білсін бірақ аңсағанның үстіндегі елде жоқ әдемі киімдері көздері бақырайған пісте мұрын бұйра шаштары жылтырап тұратын қара торы қыздың ажарын ашып-ақ жіберетін саны жоқ неше түрлі ойыншықтарын айтсаңшы көрші қыздар қызығып әдемі ойыншықтармен ойнағылары келіп үймелеп бұның жанынан шықпайтын бірақ анасы оның далада топырақпен ойнап үстері кір-кір болып жүрген балалармен ойнауына тыйым салып көбінесе үйде отырғанын қалайтын сондықтан да тап-таза үйде өз-өзімен түрлі ойыншықтармен ойнап болған соң әрқайсысын өз қорабына салып жинап қоятын аңсаған далада да оқшауланып ешкіммен араласып кете алмайтын анда-санда туыстарының балалары үйлеріне жиналса ойыншықтарын қызғанып жолатқысы келмеген соң олар да бұны бөліп тастап өздері асыр салып ойнап кететін ондайда жүгіремін деп бірдеңеге ұрынып қалармын деп қорқатын анасы мұны қасынан тастамай үлкендермен бірге дастархан басына отырғызып қоятын әйтеуір қызы қасында болса ғана жаны жай табатын анасы аңсағанның көз алдынан ұзап кетпегенін қалайтын тіпті көзінен таса қылғысы келмей қызын бақшаға да бермеді бірақ өзі түрлі түсті кітаптар әкеліп қызына әріптерді санауды үйреткендіктен аңсаған мектепке келгенде жүзге дейін еркін санап барлық әріпті танып тіпті ежіктеп оқи да алатын сондықтан да оған сабақтар ұнамай тез жалығып кететін өзінің білетін мыжып түсіндіріп тұрған мұғалімге қарап шыдамы таусылып ашуы келіп жиналып үйіне қайтып кеткен күндері де көп болды оның мына қылығының дұрыс еместігін айтқан мұғалімге анасы тух қойшы жаным менің аңсағаным бірінші класстың сабағын толық меңгеріп алды емес пе өз дегені болмаса ашуы қатты менің қызымның деп күліп алып қатарынан кем қылмайды менің алтыным көрде тұр қойшы одан да мынаны қарасаңшы өткенде қаладан саған арнайы алып келдім деп кезекті сыйлығын беріп мұғалімді алдап ала қоятын сондықтан да аңсаған мектеп қабырғасында да бар балалардан оқшауланып ешкімді менсінбей кісі киік болып өсті сабақ біткен соң да мектеп ауласында асыр салып ойнап жүретін сыныптастарына аңсаған қосылмайтын себебі тек бұның ғана анасы мектеп алдында күтіп тұрады мама мен өзім үйге қайта аламын деген қызының да алақандай ауылда қызын жау алады деп ойлай ма екен деп келеке қылған ауылдастардың да сөзін құлағына ілмейтін мамасы-ау қызыңды қызғыштай қорғаныңды қойсаңшы өзі қатарлас құрбыларымен араласып ойнасын бала емес пе күні бойы үйге қамап қоятын не деген әкесіне анасы қойш папасы түк көрмеген ауылдың жалаң аяқ балаларына не үйренеді аңсаған олардың бәрінен жоғары білетіні көп олармен бет алды уақытын өткізбейді қазірдің өзінде қандай кітаптар оқып жүрген сен білмейсің ғой осыдан көр де тұр атақты ғалым болып екеуміздің атымызды бүкіл елге танытатын болады не іздейді далада құр босқа сандалып менің қызымның қалағанының бәрі үйде бар деп аузын жауып тастайтын шынында да бір қабырға сөре толы кітаптарды анасы қашан қайсысын оқитынын жоспарлап бөліп берген еді бірақ кітаптардан басқа ауылдарында еш, ешкімде жоқ түрлі түсті теледидар да аңсағанның бөлмесінде тұратын қызының кітаптан гөрі теледидар қарағанды ұнататынынан бейхабар анасы қызына бөгет жасамауға тырысып аяғының ұшымен жүріп үй шаруашылығын өзі атқарып дәмді тағамның да түр түрін жасап қоятын апыл-ғұпыл дайын тамағын іше салып сабағын сылтауратып бөлмесінен шықпай кешкі тамақтан соң да қолынан кітабын құшақтап бара жатқан қызын айналып-толғанып отырған әйеліне қанша жерден атақты ғалым болады дегеніңмен де ең алдымен аңсаған қыз бала соны ұмытпа осы кезден үй шаруашылығын үйретіп жұмысқа баулысаңшы бәріне өзің жүгіре бермей деген әкесіне уи уи қыз бала болса не бопты қаршадай қызды жұмысқа жегетіндей басымызға не күн туыпты деп дүрсе қоя беретін анасы мұны үй шаруашылығына мүлдем араластырмайтын енді үйренгені өзіне істегені саған жақсы емес пе қыз қонақ деген бар ертең анасы түк үйретпепті дейді ғой деп күміл жеген әкесіне вот именно қыз қонақ қонақтай күтіп әлпештеуіміз керек әлі кіп кішкентай қызыңды ұзатардай болып отырсың ғой түге уақыты келгенде үйренеді өзі ал өз үйінде емін-еркін жүрсін демалсын деп шаң жуытпайтын анасына риза болып бөлмесіне кіре теледидарға телміретін аңсағанның сабақ үлгерімі де біртіндеп нашарлай бастады бұның себебін сұраған анасына мама бұл мектептің үйрететін мен баяғыда оқып алғанмын мені өздеріне көп білетіні мұғалімдер көре алмайды дейтін беті бүлк етпей қызының әр сөзіне сенетін анасы әртүрлі сыйлықтарын ұсынып жүріп мұғалімдермен келісіп сиқырлы түрде әр тоқсан аяғында оқу озаты болып шыға келетін ал осыған бой үйренген аңсаған жылдан жылға қиындай бастаған сабағын жөндеуге тіпті тырыспайтын да болды себебі ол өмір бойы ойлағаны еш қиындықсыз орындала қалатынына тым сенімді еді бірақ ерке қыздың алаңсыз күндері тез ақ өтіп кейінгі кезде көңілі қатты түсіп кетті оның себебі өзінің қатты толықсып кеткені аңсаған бала кезінен томпиған топ-томпақ қыз болатын бұрын томпақтығы өзіне жарасып тұрса жасы он екі-он үштерден аса денесіндегі іркілдеген майларынан мүсіні бұзылып қандай қымбат киім кисе де жараспай айнаға қарағысы келмейтін болды сондықтан да бұрынғыдан бетер тұйықталып тірі жанмен араласқысы келмей тектен-тек диванда теледидар көріп жатып алатынды шығарды әйтеуір құдайдың зорлығымен сабағына барып ең артқы партада үн-түнсіз отырып үйіне жеткенше асығатын ол бұрынғы әдетінше келе сала асығыс-үсігіс тамақтанып кітабын құшақтап диванына құлай кететін қызының шектен тыс толықсып бара жатқанына алаңдаған анасы орнынан тұрғызып қимылдатқысы келіп қанша тырысса да бұрынғы еріншектігіне денесінің ауырлағаны қосылған аңсаған анасының тілін алмайды тіпті анасына ашуланып сөз қайтаратын болған соң екеуі жиі сөзге келісіп қалатын болған ондай кездері ашуын тамақтан алып аузына тәттіні тығындап барып жаны жай аңсаған тіпті кейінгі кезде өзінің жанында досы жоғына сабағының үлгерімі нашарлап кеткеніне өзінің семіріп бара жатқанының бәріне анасын кінәлі деп есептеп тоң теріс қарап бірнеше күн сөйлеспей қоятын болған анасы болса бұның көңілін тапқысы келіп сүйікті тағамдарын дайындап аузына тосып ас түсіне түсуден бір шаршамайды жетінші сыныпқа көшкен жылы жазғы демалыстан соң мектепке кіргені сол еді сыныптастарының сотқары мейрам ысқырып қалып бар даусымен саған бағанадан бері көзім жетпей жолмен мектепке қарай қара бөшкені кім домалатып келе жатыр деп тұрсам аңсаған екен ғой өзі домалап келе жатқан деп айғай салып еді қасындағылар саусағын шошайтып іштерін ұстап шектері қатып ду екі беті ұяттан нарттай болып кіретін тесік таба алмай тұрып қалған аңсаған шол бұрыла сала үйіне қарай жүгірді шашы дода дода болып еңіреп жылап келіп аяқ киімін шешпестен қолындағы сөмкесін лақтыра сала диванға құлай кеткен қызына жан ұшыра жүгіріп жеткен анасы не болғанын ұға алмай айналып толғанып жатыр құлыным құлың болайын айтшы маған не болды кім сені ренжіткен деп ас-үстіне түсіп бәйек болып жатыр мама болды оқымаймын бармаймын енді қайтып ол мектепке деп долданып еңірегеннен басқа ештеңе айтпай жатқан қызын құшақтап қазір қазір мен мектепке барып келемін жанын шығарып қолына берейін ол оңбағанның менің алтынымды кім ренжіткен екен сен жылама алтыным ашуыңды бас құлыным бүгін мерекеге арнап торт пісіріп қойдым дәмін көресің бе деп тарелкаға салынған тәттіні әкеліп жанына қойған сол еді орнынан атып тұрып тарелканы қабырғаға бірақ ұрды айғайлап мама бәріне сен кінәлісің жеші ішші деп аузыма тығып ойбай анамен араласпа ол сенің теңің емес деп үйден шығармай мені жабайы ғып өсірдің енді қара маған кіммін мен қара бөшкемін семіз қара бөшкемін деп бақырып жылап жата кеткен қызын құшақтап көнбесіне көзі жеткен соң анасы мектепке кетті жұлқынып бірақ мектептегілер ештеңе